родные батальоны. Всего лишь час дают на обстрел. Всего лишь час пехоте передышки Всего лишь час до самых главных дел Кому до ордена, ну а кому до вышки Всего лишь час до самых главных дел кому до ордена, ну а кому до вышки. За этот час не пишем ни строки, Молись богам войны артиллеристам, Ведь мы ж не просто так, мы штрафники, Нам не писать, считайте коммунистам, Ведь мы ж не просто так, мы штрафники, Нам не писать, считайте коммунистам. Перед атакой водку вот мурак, свое отбили мы еще гражданку, Поэтому мы не кричим «Ура!» Со смертью мы играемся в молчанку, Поэтому мы не кричим «Ура!» Со смертью мы играемся в молчанку. У штрафников один закон, один конец. Кали руби фашистского бродягу, И если не поймаешь свинец Медаль на грудь поймаешь за отвагу И если не поймаешь груз, свинец Медаль на грудь поймаешь за отвагу Ты ты тыком, а лучше бей рукой Оно надежней, да оно и тише И ежели останешься живой Гуляй, рванина, от рубля и выше И ежели останешься живой рубля и выше Считает враг морально мы слабы За ним лес и города сожжены Вы лучший лес рубите на гробы Прорыв идут штрафные батальоны Вы лучший лес рубите на гробы Прорыв идут штрафные батальоны Вот 6.00 и вот сейчас обстрел клубок войны Давай без передышки Всего лишь час до самых главных дел Кому до ордена, ну а кому до вышки Всего лишь час до самых главных дел Кому до ордена, а большинству до вышки